بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا علیہ و صحابہ یا حبیب اللہ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵ- ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਜ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਦੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ گزار ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਦੀਨ ਦਾ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਹੈ اج اِسے حضرت کمال الدین عرف بابا شاہ کمال چشتی کے مزار سے حاضری دیا گے اے مختصر جہ تعارف حضرت کمال الدین عرف بابا شاہ کمال چشتی اولاد اولادوں ظہور احمد چشتی صاحب مختصر زیاد تعارف کا نگران بابا شاہ کمال چشتی ایک ایسی ہستی ہے جنہوں نے قصور کے اندر تبلیغ اسلام اور روحانیت کا درس دیا آپ سرکار بابا جی فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تاج الدین سرور جو خود بھی ولی کامل ہیں ان کے بیٹے شاہ حسین کی اولاد میں سے ہیں قصور سے آپ ضلع سیالکوٹ کی تحصیل پسرور اس کے قریب ایک نالا ڈیک ہے وہاں جا کے آپ نے ڈیرا لگایا اور وہاں پہ بعد میں گاؤں کمال پر چشتیاں کے نام سے آباد ہوا آج کل زیادہ تر اولاد جو ہے وہ ضلع سیالکوٹ کے مختلف دیہات کے اندر موجود ہے بابا جی جب بابا فرید گندی شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے جایا کرتے تو قصور کے لوگ انہیں کہتے کہ آپ دوبارہ قصور تشریف لے آئیں پھر بلا کر انہوں نے قصور کے اندر ڈیرا لگا لیا اور یہیں پہ ستانوے سال کی عمر میں وفات پائی اور آج ان کا مزار شریف جو ہے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے لوگ لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ اپنی منتے مرادیں لے کر آتے ہیں اور ولی کامل سے روحانی پھیلاتے ہیں ਇਹ ਜੀ ਮੇਨ ਗੇਟ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਇਹ, ਇਹ, ਜੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਬਰਮੰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ضرورت دیا چیزوں لیندے نے سڑھا آتے لیے جانے ہیں نا کم از کم ایک سو بیس یا ایک سو پندرہ کے قریب مل گئے جی ٹوٹل آتے دروازے چاہیے یہ انہوں نے اسٹیج بنائے نہیں بنائے جتنے آدمی رک کے تھوڑا گیا جہاں کبھی ہستی بستی زندگی ہوتی رکھتی تھی سوئل السلام علیکم یہ اندرونی وجہ